Kazi yangu ni kujuza yale yote ya kimichezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali mbali vya kimichezo kote ulimwenguni. Naitwa Dosford Bismarck na kubwa ambalo nakwenda kukusanua kwa hivi sasa ama nakwenda kukujuza ah, kwa hivi sasa ni shirikisho la soka nchini Tanzania TFF limetangaza mabadiliko ya ratiba ya mchezo wa pili wa nusu fainali ah, kombe la shirikisho Tanzania bara yani Azam Sports Federation Cup kati ya bingwa mtetezi Young Africans dhidi ya Singida Big Stars ambapo mchezo huo namba 96 wa michuano ya, ya Azam Sports Federation Cup msimu huu msimu wa mwaka 2022 2023 ulipangwa kuchezwa Jumapili ya Mei saba ah, katika uwanja wa CCM Liti mkoani Singida na sasa utapigwa tarehe nyingine, ambapo afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania TFF ah, sarumu Madadi amesema kwamba sababu kubwa ya kufanyika kwa mabadiliko hayo ni kuipa muda timu ya Young Africans kujiandaa na mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Marumo Gallants ya kule nchini Afrika Kusini. Mchezo huu wa mkondo wa kwanza umepangwa kufanyika Mei kumi katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na juma moja baadaye Young Africans ataelekea ugenini Afrika Kusini kucheza na mchezo wa mkondo wa pili. Tayari kikosi cha Young Africans kipo mjini Singida kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao utazikutanisha timu hizo katika uwanja wa CCM Liti Mchezo huo utachezwa kesho kutwa Alhamis Mei 4 na unatarajiwa kufuatiwa na mchezo wa nusu fainali wa kombe la shirikisho Tanzania bara yani Azam Sports Federation Cup ambao rasmi umehairishwa. Mchezo mwingine wa nusu fainali wa kombe la shirikisho Tanzania bara yani Azam Sports Federation Cup utachezwa Jumamosi ya Mei sita katika uwanja wa Nangwanda Sijaona mkoani Mtwara kati ya Simba Sports dhidi ya Azam Sports. Maoni yako ni yapi uh, kuhusiana na mabadiliko haya ya ratiba? Pengine taipa nafuu klabu ya Young Africans Share maoni yako hapo kwenye upande wa comments. Uwanja ni wako, naitwa Deusvat Bismarck, mpaka wakati mwingine.